现在是七月二十号晚上的五点钟，现在郑州这个雨啊下的是，大家可以看一下，从我镜头里边看这个车，大家都在车都在水里行走啊，像划船一样。这个雨啊下了一整天，下了昨天晚上一夜，今天一天都没有再停的啊。现在这个出行啊都已经受到了限制啊，这个水还是。 没有要停的意思。现在是下午的五点钟，这个天都黑的不得了。大家可以看一下，现在多个地方啊都是，呃，积水到这个腿肚这么深啊。我刚才看看新闻啊，地铁一号线还有二号线都已经停运了，包括高铁站的一些线路，啊，现在高铁站滞留了很多的客人。这个雨啊，真的，很难想象啊。 郑州三天下了往常一年的雨，小时雨量超过我国陆地小时降雨量极值，也就是之前从来没下过这样大的雨。这次降水据统计达到了千年一遇的等级。近日，郑州出现罕见持续强降水天气过程，全市普降大暴雨、特大暴雨。十七日二十时到二十日二十时，三天的过程降雨量六百一十七点一毫米。 而郑州常年平均全年降雨量为六百四十点八毫米，相当于这三天下了以往一年的量。受持续强降雨影响，郑州地铁发生积水等情况。郑州地铁官微自二十日下午十五时四十分起，连续发布二十条站点出入口临时关闭、站点暂停运营的消息，直至十八时四十二分，全线网车站暂停运营服务。 二十日十八时许，积水冲垮出入场线挡水墙，进入正线区间，造成郑州地铁五号线列车在海滩四街站和沙口路站隧道列车停运。据新华社消息，雨水倒灌进郑州地铁五号线地下隧道和列车内，郑州地铁五号线海滩四沙口路路段内有市民被困于列车内。 七月二十一日凌晨，郑州发布通报称，郑州地铁全线网停运，组织力量疏散群众，共疏散群众五百余人，其中十二人经抢救无效死亡，五人受伤，均已送医。郑州暴雨，地铁倒灌，十二人死亡，乘客描述五号线惊魂三小时，有人淹到脖子，有近的男士抬受伤的女士一块出来，事故是在海滩四站与沙口路站间发生的。 一位当事人向《中国青年报》描述了被困地铁的场景：从车厢往外看，能看到两边的水急速的向上涌去，铁轨上溅起了火花，水开始灌进车厢内。起初，乘客大都是在车尾聚集，但因为那一片地势东低西高，车尾水流的上涨速度明显高于车头的部位，于是乘客跟随着列车长的指挥往车头的部分走。 晚上九点左右，窗外的水已经差不低人多高了，车厢后半截水也已经到顶，乘客都聚在前三节车厢，靠后的人水基本已经漫到了脖子，靠前的人水也到了胸口的位置，车厢里开始出现缺氧、低血糖的症状，有人发抖、大喘气、干呕，部分孩子、孕妇、老人因久泡水中体力不支，出现各种身体状况。 据被困者李女士对大象新闻的描述，起初大家都未在意，但水位不断上涨至座位的高度时，车厢内乘客的心情逐渐紧张起来。我们都站在座位上，水已经淹到膝盖上了。七点二十分，车厢内的水位越涨越高，积水已经淹到乘客们的肩膀处，有些个子矮的乘客都已经淹到脖子了。 越来越多的乘客从车厢后部开始往前移，车厢内的氧气也越来越稀薄，乘客们的情绪焦躁不安，纷纷用手机拍摄现场视频，向外界求援。郑州暴雨，地铁倒灌，十二人死亡，乘客描述五号线惊魂三小时，有人淹到脖子。 有劲的男士抬受伤的女士一块出来。当晚二十一时许，大象新闻发布最新消息：地铁五号线被困乘客部分已经陆续疏散，正在组织从隧道中撤离。车厢内水位已经下降至小腿位置，受困乘客无生命危险。回忆起等待救援时的自救过程，郑州地铁五号线被困亲历者称：“大家都很团结，我们先采取自救，再等待救援。” 妇女跟小孩先走，有劲的男士抬受伤的女士一块出来。还有一些乘客进入了地铁站，却并没有上车。据《时代周报》报道，郑州居民吴女士的儿媳进入地铁站后，得知地铁已经停止运营，转身想往外走时被工作人员拦下。其儿媳表示，自己在地铁站席地而坐，地铁站人非常多，但是外面水太大了，根本不可能出去，里面还安全一点。 他在给吴女士发微信时表示，手机已快没电。早有预报的暴雨，这是一次早有预报的暴雨。七月十三日，河南省防汛抗旱指挥部主持召开全省防汛工作视频会议，宣布全省防汛工作进入主汛期战时状态，动员全省上下进一步高度重视防汛工作，采取切实有效措施，确保安全度汛。 七月十六日，河南省文化和旅游厅召开防汛工作会议，指出此次强降水持续时间长、范围广、量极大，雨势强，其暴雨、大暴雨落区较七月十一日大暴雨落区范围更大、持续时间更长，有高度重叠。此次大暴雨过程会造成中小河流洪水、山洪及地质灾害的气象风险高，并易引发城市内涝及农田渍涝，各地市需加强防范。 七月十八日，郑州发布公众号提示：据气象台预报，郑州所在区域今明后三天将有大雨、暴雨或大暴雨。据财经大健康报道，按照此前郑州海绵城市建设规划，到二零二零年末，郑州应完成海绵城市建设面积一百八十七点六平方千米。据河南商报报道，到二零二零年七月底，该市整合后的海绵城市建设项目共五百三十个。 完成一百零七个在建项目，四十二个中心城区完成海绵城市建设面积一百一十点八平方千米。千年一遇是什么意思？老百姓能理解的是罕见，是大。单看字面意思，一零零年才遇上一回。几年一遇是水文学里的基本概念。看到这，您别觉得多么专业，其实很好理解。表达的是某种规模的洪水出现的概率，其中规模说的是洪水日平均流量。 概率就是出现的频率，大家常听到的“百年一遇”就是这个意思。当概率为百分之一的洪水流量，我们称之为“百年一遇”。它是怎么算出来的呢？首先要结合当地历年实测和调查的洪水流量记录，利用数学方法、概率论和数理统计学，按照水文学中的有关规定，就可以推算出不同出现频率的洪水流量是多大。 很显然，出现频率越低的洪水流量越大，也可以反过来理解成流量越大的洪水出现的概率越低，对应的几年一遇的数值几就越大。在水文学上，几年一遇的学术表达叫重现期，重现期是指大于等于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间为该暴雨发生频率的重现期，但并不是说这种降雨量一定要恰好隔多少年就必须出现一次。 比如百年一遇的洪水，不是说隔一百年才出现一次，也不是隔一百年必然出现一次，反而由于气象条件，很可能多年内多次出现规模偏大的洪水，也可能多年不出现。正确理解是，出现了某一规模的洪水之后，我们判定这个洪水是多大规模。郑州遭遇罕见特大暴雨。 千年一遇的标准是怎么来的？真心希望祖国大地不再有郑州这样的遭遇。暴雨过后，国泰民安。也希望民众朋友们提高自身安全意识，加强避险和自救能力。人的生命才是最珍贵的。欢迎使用文字合成语音软件，专业的文字合成语音工具，八十多种发音人，操作简单，输入文字即可自动合成语音。车厢来已经到腰了，过腰了。 外边看到美国外边水更高，太阳外边水更高。